pulang karena masa liburan sudah habis ya ada ini suara apa itu mas dud kn uang itu gangsternya masih ngantuk ini Malam nggak tidur ini dan ini baby winnya mata ini bapak kali ini mata sayur iki melukis ya aku dapat mengari janji tontonan Hahaha. kita akan naik kereta ya kereta bawah tanah ya. ini. ini nyeksa sendal ya aku sih kesiksa kok lorong kabel sih aku sih nyeksa sendale gila-gila orang jatah mlebu betul betul oh iya sih deh cuma Nah, cuman kemudian cilaku nak meni nek numpak kereta ngene kae. Pecel ya. Aku aku aku aku aku aku. <laughs> Paman terus. Piye, Bro? Semangat rekam kasih rekam kasih. Terima iya. kasih. Kesan kesan dan nih. Kesan-kesan dia iya. sampai. Op. Op. Op X. Op. Ini yang masih bertahan. Lanjut. Lanjut pokoknya. Sesuk morone. Somorone. numani, Numani. Moro kono numani ya. op. Ayo ya jalan.

Jadi hilang patah hati nih mau malah sama gede kereta harus ah, wis tobat apa? wis tobat patah hati berarti wis disambung hati nih tobat tobat oke kereta cepat Korel iya. KTX

cùng một bát